Bună! Bună! Ce ne poți spune despre proiectul vostru? În primul rând pot să vă spun că suntem o echipă de studenți și împreună am proiectat și construit o casă solară, casă cu care am participat în 2014 la competiția solară de Catron de la Versailles. Am participat tocmai cu această casă, ne-am întors înapoi în București, unde am reconstruit-o și este acum primul centru de cercetare a condițiilor de confort. Ce vă doriți să faceți pe viitor cu această casă? Avem uh, foarte multe obiective de viitor. În primul rând vrem să um, conștientizăm, să uh, responsabilizăm oamenii, să ne facem proiectul cunoscut, uh, să cunoască povestea noastră și să afle despre noile tehnologii în ceea ce privește uh, sustenabilitatea și construcția de case sustenabile. Ce tehnologii sunt folosite în construirea acestei case? În primul rând, uh, fiind o casă solară, ne bazăm pe energia produsă de, de soare. Avem uh, panouri fotovoltaice pe terasă, uh, acestea produc electricitate, um, iar pentru a fi cât mai sustenabili, <laughs> um, avem foarte multe sisteme pasive, sisteme care nu folosesc um, energie electrică. Pe viitor, această casă poate fi locuită? Ea a fost gândită ca parte a unui complex rezidențial. Uh, industrializarea este chiar uh, un obiectiv de-al nostru. Încă mai avem uh, de lucru la partea aceasta, dar este, o luăm în considerare. Când credeți că va fi atins acest obiectiv? Când va fi gata acest complex rezidențial? Um, nu avem încă foarte multe detalii despre acest subiect. Deocamdată avem prototipul pe care vrem să-l promovăm și este un lucru la care ne, ne vom gândi în continuare. Mulțumesc și mult succes! Mulțumesc! Și